मरना है क्या भोसड़ी के मरना तेरे को डर नहीं लगता बेटे बेटा मौज कर दी mark the location Attack the mark. बहुत तेज हो रहा है